Hallo, dag iedereen. Welkom op mijn kanaal. Dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Nee, nee, nee. nee. Vanaf nu ga ik Nederlandse video's maken. Sorry Trisha. Ik ga ook meer tijd aan jullie spenderen. Proberen jullie wat minder te negeren en wat meer met jullie te babbelen en in dialoog te gaan en dingen voor jullie te doen. Eh, ik ga ook proberen om elke week een video te maken, wat geen belofte is. Mensen op het internet kunnen ook nog altijd liegen. Dat doen ze zelfs heel veel, zeker als er een camera voor hen staat. Vergis u niet, er heeft ook net iemand mij gevraagd om misschien mee te werken aan een kortfilm en dat neemt altijd heel veel tijd in beslag en ik vind dat niet zo aangenaam om heel veel tijd, eh, frustraties en stress te hebben omdat ik iets anders moet maken, zoals een video, terwijl ik een kortfilm aan het helpen maken ben. En ah, dat zijn absoluut geen beloftes, het zijn ook geen leugens, het zijn eigenlijk gewoon drie dingen. Ja. heb het gevoel dat ik een heel nieuw kanaal aan het starten ben, gewoon omdat ik nu Nederlands praat. En ook al maak ik al drie jaar video's op dit kanaal. En misschien is dat ook zo, hè. Misschien zijn er mensen die me niet konden verstaan toen ik Engels praat. en nu wel, omdat ik Nederlands praat. En dachten van, alright, nu kan ik op die knappe jongen abonneren, dus jongens en meisjes... Welkom. Ik denk dat er een introductie nodig is. Ja, ik heb, ik heb dat gevoel. We gaan dat doen. Introductie. Hallo, ik ben Anton. Ik ben 24 jaar, wat kei oud is. En als je nu denkt dat ik overdrijf, dan moet je eens denken van, ik ben bijna 25. En 25, dat is gelijk 1 vierde van je leven als je 100 wordt. Dus dat is al dichtbij. Laat staan, als je 30 wordt, dan is dat nog dichterbij. En als je maar 25 wordt, dat betekent dat ik volgend jaar doodga. Hey, <laughs> ik ben een gemane nerd. Ik eh, lees super graag boeken. Ik ben een grote Harry Potter fan. Eh, ik speel ook super graag Nintendo spelletjes. Ah, Wat was dat? Heb je... Nee? Ik ben ook een heel grote filmfan. Ik heb uh, vier jaar filmschool gedaan zelfs. Eh, dus ik heb nu officieel een diploma eh, waarop staat filmregisseur. Allee, ik heb dat diploma eigenlijk niet. Ik ben twee jaar geleden, bijna twee jaar geleden afgestudeerd en ik ben eigenlijk nog nooit mijn diploma gaan halen. Ik hoop dat ze dat nieuwe... Stel je voor, jong. Dat ze dat wel weggooien. Oh shit, misschien moet ik dat wel eens gaan doen. Wat is er nog te vertellen? Ik woon in Antwerpen in een appartement. Ik werk in Gent bij Mediaraven, waar ik elke dag met de trein naartoe ga. Ehm, daar maak ik filmpjes. Daar word ik betaald om filmpjes te maken. En dan soms dan kom ik thuis of dan blijf ik thuis. En dan maak ik nog filmpjes waar ik dan niet voor betaald word. Maar die zijn voor jullie. Dus eigenlijk word ik betaald met de liefde die jullie mij geven doorheen het internet. Dankjewel. En dan wil ik graag gewoon nog afsluiten door te zeggen dat ik al heel lang video's kijk, sinds ik 17 ben. Dat is 8 jaar. Ik vind dat super lang, zeker als ik maar 24 ben. Dat is gelijk een derde van mijn leven. Kijk ik al video's op YouTube. Ehm, en uiteraard, toen ik filmschool ging doen en zo, dan wou ik zelf ook wel video's beginnen maken. En ik heb dat dan ook wel wat gedaan en zo. Maar dat was vooral, ik, ik wilde gewoon dingen maken en ik gooi dat online. En veel spendeerde ik daar niet aan qua, qua echtheid. En nu wil ik het serieus pakken ik heb het gevoel dat, dat, dat de tijd is gekomen waar ik dit, dit echt, hier echt iets mee wil doen. En ik heb het gevoel dat dat veel beter gaat gaan als ik in het Nederlands praat. Want ik woon in België en hier spreken we in Vlaanderen en daar spreken we Vlaams. Oh mijn god, dat klonk echt alsof ik van het Vlaams Belang was. Of zelfs van de Oké, dus ik hoop dat jullie allemaal gaan willen blijven kijken. Dat jullie mee willen deel uitmaken van dit nieuwe avontuur op een zekere manier. Ehm, ja, ik heb er eigenlijk wel zin in. Ik heb er heel veel zin in eigenlijk. Ehm, ik hoop jullie ook. Ik zou willen zeggen subscribe, maar ik ga dat niet doen, want ik meen essentieel. Dat is een stap te ver voor mij. Oké, ja. Merci om te kijken. Let's do this. En blijkbaar tot de volgende keer. Yo!